अरे भाई बहुत वीडियोस देखा मैं लोग रोस्ट वोस्ट बना रहे आप भी बनाओ ना नहीं यार ये सब काम थोड़ी है अपना मैं बना दिया तो बहुत खराब बन जाएगा मैं भाई वो तो वैसे भी बना है पूरे वीडियो में हगने के अलावा और कुछ नहीं किया इसने हाय गाइस तो आपका स्वागत है मेरे नए YouTube वीडियो पे चला जा भोसड़ी के हगेश थुकेश भुके कमलेश अबे कितनी बार बोला है स्क्रिप्ट याद करके आया कर तो मैं ये तेरी टिकटॉक की लिपसिंग वीडियो नहीं है इसमें तू बोल बोल के आगे का तो भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ संडे को हाँ? तेरे पास्ट और प्रेजेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है पहले बच्चे उल्टियाँ करते थे आज तू उल्टियाँ कर रहे हाँ बड़े ठग लाइव वीडियो बन रहे हैं भोसड़ी के सस्ते के आर की कॉपी वहाँ भी हकता था यहाँ भी हक रहा है तू चला जा भोसड़ी के चप्पट चप्पट चल रहे हैं अबे सड़कों पे तो लोगों से पहला जा रहा है और यहाँ पर सुखी लौंडा यहाँ छाप रहा है बहन के लोड़े एक ही रैप्टा में चकर घिन्नी की तरह घूम जाएगा व्यू सुहाने क्योंकि कवर पे फोटोज अबे किस बात का घमंड है सुखी गांड को इसको लगता है कि इसके फोटो की वजह से व्यूज आते हैं अगर तेरी इतनी फेस वैल्यू होती ना तो तेरे वीडियो पे बीस हजार से भी कम लाइक अब मैं क्या बोलूँ इसको तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए इस बवासीर को यही खत्म करते हैं मैं आप लोगों को और ज्यादा बोर नहीं करना चाहता इसकी ये बवासीर वीडियोस दिखाकर तो गाइज एक like is equal to infinity चप्पल तो वीडियो को जल्दी से इन्फिनिटी लाइक तक पहुंचा दो और सब्सक्राइब बटन तोड़ डालो तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय